大家好，今天来介绍 FreeCAD 使用 Part 跟 Part Design，就是零件跟零件设计，产生不同的物件，它如何让它回归到所谓的 Body 面那我们首先一样，开新档，创建草图，给定 X-Y 平面，OK，绘制矩形线。 右键，右键，决定倒角，我们可以。 选到原点，然后 shoot B 12。那点选这个点一样，画出 s h i f t 加 O，然后点选到原点，然后 shoot H 点7除以2，3.5。好，那点选这边，画出 s h i f t 加 O shoot H 点9除以2，4.5。那点选这条线。 s 去 t v 零点五对。然后 Close 任务人物，o s e 然后到 p a r n 那我这边已经有就切换过来了，所以说我们直接点选草图，然后旋转，剪短抽线的造型，Y 轴，哦 OK。 那你会看到说它是在八底之外，我们先不管，我们还要再做下一个。那我们要做我们 set，它是三 D O set。那现在是正的是向外，我要向内，所以说是要负的，负零点五，然后填充编辑，填充偏移量哦，那就把它填充起来。 那我们现在再来创，我们现在就是要把 O C 的这个移到 body 下面，那直接拖拉是没办法拖拉过去的。那我的方式就是创建一个克隆，哦，那把原始的 O C t 关掉，然后把克隆这个把它移到 body，它就移得过去了。那我们在这边一样是创建一个，因为在 body 它就是一个物实呃实体物件的部分，那创建一个。 基准面，哦，S Y，OK，S Y，OK，哦，那点选这个平面，然后点选草图，哦，那我现在在模型这边，我可以把这个先把它切换掉，然后画个，这边有这个的话是刚才那一个旋转的部分，哦，Set，面这个旋转，你把它关掉，哦，那我先画个。 找到图形，我来给定两个 shift r，一，右键，给定位置，c t 按住 shift o shift v 三，我按住 shift o shift v 给定。 任务 Close，那这个平面可以先把它切，可见性先切掉。好，那快捷键零一二三四是切换不同的视图。那我们现在来看，我们现在因为我是左手用滑鼠，那我有一个数数字键，或者是直接另外购买数字键，用数字键来设定一些。 快捷键哦，那这边我有设定一个是填充是七，凹陷是八哦。那我们现在就是直接点选草图，然后点选八凹陷。那我是通过全部，那我现在看到我先翻转来看一下啊，哦对，OK。那就 OK 了。那这个就是在八底下面。那我现在来做我们之前没做，就是环状复制。 建立一个环状特征，然后点选轴向，然后给它六个，然后一样是点，等它一下，好，然后 OK，好，那我现在在这边要挖个洞，然后一样是创建平面，面一 OK，然后点选这个点选草图，绘制一个圆。 啊，也给它一，，close，然后直接八，好，通过全部，OK，然后这个是可可见性，把它切掉，那这样就好了。好，那这边有个工具。 旋转视图，哦，那我们直接播放，它自己会旋转。这不是动画，反正就是场景的状态。哦，那今天主要就是介绍，我们来看一下，就是我在 Part 下面产生的物件，它会跟 Body 是不同阶层。那我如何把产生的物件？ 弄到就是让它在所谓的 body 的下面。那这次的方式是用所谓的克隆的方式，把物件克隆以后，把克隆的物件搬到 body 下面，那这样就可以去做后续的编辑，在同一个 body 下面。好，以上，谢谢各位。